parler de mon amour sous sa fenêtre, cher séjour. J'ai mis des fleurs De lui mon doux secret, tout bas parlé, lui tour à tour, Il faites-la rêver d'amour. Oh, fleur de ma tendresse, enchantez ma matin viendra quand sa fenêtre s'ouvrira vos gouttes de rosée aux fleurs évoqueront mes yeux en pleurs. Oh,